हेलो फ्रेंड मेरा नाम जलाल और आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको दो ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी एक का नाम है पिक्स आर्ट और पिक्स लैब सबसे पहले आपको पिक्स लैब जो है ओपन करना है दोस्तों इसके बाद आपके सामने यू न्यू टेक्स और इस तरह का इंटरफेस आ जाता है तो आपको यहाँ से न्यू टेक्स को रिमूव करना है तो दोस्तों इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक बार इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ दोस्तों आपके सामने इस पर क्लिक किया मैंने और ऊपर यहाँ पे बा ये बाक्सेट का बटन बना हुआ है दोस्तों इस पर क्लिक करके आपको इसे डिलीट कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक इस पर कलर करना और नीचे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसके बाद ये मैं इस पर कलर पे चूज़ कर लेता हूँ तो इसमें आपको एक कलर करना है दोस्तों तो मैं यहाँ पे एक कलर चूज़ कर लेता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पे वाइट कलर यहाँ पे मैं चूज़ कर देता हूँ तो क्योंकि प्रोफेशनल लोगों के लिए दोस्तों आपको वाइट कलर ही यूज़ करना पड़ता है तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर हम्म, एक पिक्चर लगानी है दोस्तों जो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं दोस्तों गूगल से आपको इजीली मिल सकती है तो दोस्तों गूगल पे आपको सर्च करना है दोस्तों प्रोफेशनल लोगो तो इसके आपके सामने इस तरह से एक पिक्चर आपने डाउनलोड कर लेनी है तो दोस्तों इसके बाद ये पिक्चर आपको इस तरह से थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ पे लगा देनी है और इसे थोड़ा सा रोटेट कर देना दोस्तों रोटेट करते हैं इसको थोड़ा सा ये इस तरह से मैं इसे रख देता हूँ दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे इसे सेटअप कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे इसे सेटअप में कर देता हूँ थोड़ा सा तो सेटअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको टेक्स्ट डालना है और टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे एडिट पे आपको क्लिक करना है एडिट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या न्यू टेक्स्ट को आपको रफ करना है और इसके बाद रिमूव करने के बाद इस यहाँ पे नया टैक्स डाल जैसे पी एस एल में यहाँ पे डाल देता हूँ इसका मतलब है पाकिस्तान प्रीमियर्स लीग दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे पी एस एल मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसके बाद मैं यहाँ पे हम्म, इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ दोस्तों नीचे साइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ और इसके बाद क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे चाबी पे तो दोस्तों चाबी पे क्लिक करने के बाद इसे सेटअप कर देते हैं इस तरह कुछ मैं इसे सेटअप कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों आपको इसे थोड़ा सा सेटअप कर देना है और इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यार इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं सेटअप कर देता हूँ ये आपको सब कुछ करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे ये फर्स्ट मैं नहीं करता और सेकंड पे इसे ओपन कर देता हूँ उसके बाद देखो दोस्तों इसके नीचे थोड़ी सी लाइन लग चुकी है उसके बाद इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा और प्रोफेशनल लगने लगा है तो उस वक्त थर्ड नंबर पे इसे भी ओपन कर देना है और इसके यहाँ इसके बाद यहाँ पे इसे भी ओपन कर देना है तो सब पे यार इसे आपने ओपन करना है यहाँ पे ये मैंने इसे एनेबल कर दिया तो यहाँ पे जितने भी इस साइड पे यार कॉर्नर पे जितने भी हैं इन्हें इनेबल करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ कलर पे तो कलर में से मैं ब्लू रख लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों मैं थोड़ा सा ये जल्दी में कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी दोस्तों फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा तो तभी मैं ये एकदम से कर रहा हूँ आप ध्यान से देखते जाए दोस्तों आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ तो आएगी दोस्तों तो यहाँ पे मैंने इससे फिर से मैं नया टैब लिखता हूँ नीचे मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ यहाँ पे तो मैंने पाकिस्तान लिख दिया है और ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ थोड़े स्पेलिंग की मिस्टेक हो चुकी है तो मैं सेटअप कर देता हूँ तो दोस्तों मैं ये कुछ जल्दी में कर रहा हूँ यार अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप थोड़ा से इसे एक एक स्टेप करके बनाते जाएं दोस्तों आपका ज़रूर कुछ ना कुछ बन ही जाएगा दोस्तों तो इसे मैं थोड़ा सा सेटअप कर देता हूँ तो इसे थोड़ा लार्ज कर देते हैं और इसे इसकी जगह पे सेटअप कर देते हैं तो दोस्तों ये इस तरह से सेटअप हो चुका है इसके बाद आप इसे थोड़ा सा मैं इसे सेट कर देता हूँ ये कुछ अच्छा नहीं लगा और उसके बाद दोस्तों आपको इसे किसके नीचे थोड़ी सी लाइन खींचनी है तो इसे कॉर्नर पे इसे इनेबल कर देना है इसे कॉर्नर के सेकंड हाफ पे इसे हम इनेबल कर देते हैं उसके बाद आपको ये सभी इस तरफ इतने भी हैं दोस्तों आपको इस साइड पे राइट हैंड साइड पे जो गोल गोल सर्कुलर टाइप बने हुए हैं दोस्तों इन्हें आपको इनेबल कर देने से आपका जो आपकी जो ये लिखा हुआ है दोस्तों पाकिस्तान ये जो भी लिखा हुआ है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा तो दोस्तों ये जो आपने टेक्स्ट यहाँ पे डाले हैं तो ये प्रोफेशनल लगेंगे तो दोस्तों आप इसका मैं कुछ यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा कलर यहाँ पे इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोस्तों ये बहुत बड़ा हो चुका है थोड़ा मैं इसे यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ तो दोस्तों इसके बाद मुझे क्या करना है और इसके बाद मैं यहाँ पे इस फिर से मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो एक्सपोर्ट यहाँ सेव टू गैलरी पे मैंने इसे कर दिया दोस्तों यहाँ पे ये सेव हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो तो यार इसे वीडियो सेव करने के बाद आपको पिक्स आर्ट यहाँ पे ओपन कर देना है दोस्तों तो यहाँ पे एक तो हमारा बन चुका है यार वो उस, उसी फ़ोटो को हमने दोबारा लेना है तो दोस्तों उसको हम वहाँ से यहाँ से ले लेते हैं तो उसको लेने के लिए यार आप यहाँ पे वही फ़ोटो जो आपने क्रिएट किया है उसको सेव करने के बाद आपने पिक्स आर्ट में इसे ओपन करना और यहाँ से मैंने इसे ले लिया इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे दोस्तों डिब्बा सा बना हुआ है और यहाँ पे शेप बनी हुई और शेप पे क्लिक करने के बाद आप इसे सर्कुलर टाइप कर दें ये मैंने सर्कल पे क्लिक कर दी और ऐसे मैं सर्कुलर टाइप कर देता हूँ तो दोस्तों ये जो मैन बना हुआ है थोड़ा सा बड़ा हो चुका है दोस्तों आप इसे थोड़ा छोटा रख कर करें दोस्तों मैंने बहुत लार्ज कर दिया तो तभी ये तरह से फिट नहीं आ रहा तो उसे आप ये इसके बाद आपको यहाँ पर शेप पर क्लिक करना और इसे अगर इसके साइडों पर कलर करना चाहते हैं तो ब्लू थोड़ा सा मैं कर देता हूँ ये देखें दोस्तों कितना प्रोफेशनल लग रहा है और उसे सेव कर देना है इसी तरह दोस्तों आप अपनी टीमों का भी बना सकते हैं अपना प्रोफेशनल लोगो तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है यार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक लाइक तो कर ही दें यार एक हज़ार लाइक पूरे हो जाएं तो यार क्या ही बात है यार अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यार बेलाइकन पर प्रेस कर दें तो थैंक फॉर वॉचिंग यार दोस्तों आपका बहुत ही शुक्रिया आज